हेलो एंड वेलकम फ्रेंड आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के एसक्यूएल पर बना रहा हूँ तो ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स मैंने इस टेबल के अंदर इंसर्ट करा दिए हैं अब इस टेबल का नाम भी आप देख सकते हैं इस टेबल का नाम क्या है टेबल वन ठीक है अब हम क्या चाहते हैं कि हम एक ऐसी क्वेरी लिखें हम एक ऐसी क्वेरी लिखें जो कि सिर्फ डिस्टिंक्ट रिकॉर्ड्स को ही सेलेक्ट करें डिस्टिंक्ट का मतलब जो स्पेशल रिकॉर्ड हैं जो रिपीट नहीं हुए हैं वही केवल ये सेलेक्ट करें ठीक है तो ऐसी स्थिति में ऐसा कैसे पॉसिबल होगा उसी को देखेंगे आज के इस वीडियो में ठीक है तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसको तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो टेबल हमारी बन ही गई है तो टेबल के बाद अब हमें क्या बनानी है क्वेरी बनानी है ठीक है तो क्वेरी बनाने के लिए कहाँ जाएंगे सबसे पहले तो इस टेबल को क्लोज कर दीजिए देन अब चलते हैं क्वेरी बनाने के लिए तो क्वेरी बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे क्रिएट पे जाएंगे जैसा कि मैंने पहले बताया ही है आपको क्वेरी बनाने के लिए हम क्रिएट पे जाते हैं तो क्रिएट पे चले गए और जैसे क्रिएट पे जाएंगे तो फिर यहाँ से क्वेरी डिजाइन पे जाना है जैसे क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे एसक्यूएल नजर आएगा इस पर क्लिक कर दीजिएगा और अब यहाँ पर क्या करना है अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट नाम का जो स्टेटमेंट है वो लिखना है और हम यहाँ लिखेंगे डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट नाम का कीवर्ड तो ये लिखा डिस्टिंक्ट तो ये हो गया डिस्टिंक्ट अब हम डिस्टिंक्ट ही सेलेक्ट करने वाले हैं तो यहाँ पे नेम हम डिस्टिंक्ट सेलेक्ट करेंगे ठीक है यहाँ पर टेबल को एक बार देख लीजिए इसमें फील्ड क्या रखे गए हैं नेम और क्लास दो ही फील्ड है इजी है तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट ठीक है कहाँ से सेलेक्ट करना है आ, ये नेम कर देता हूँ नेम ठीक है और कहाँ से सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल का नाम क्या है टेबल वन तो जो भी टेबल का नाम हो वो टेबल का नाम दे दीजिए ये चीज ध्यान देना है आपको यहाँ पे फ्रॉम होगा फ्रॉम ठीक है तो ये हो जाने के बाद क्या करना है यहाँ ये हो जाने के बाद सीधा सीधा टर्मिनेट करना है तो ये टर्मिनेट कर दिया टर्मिनेट करके यहाँ से अब हम क्वेरी पे जाएंगे और यहाँ से रन करवा देंगे तो जैसे ही रन करवाएंगे तो सिर्फ डिस्टिंक्ट नेम ही सेलेक्ट होकर आएंगे देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे दोनों आपको दिखाई पड़ेगा ये देखिए ये जो है ना ये आपकी क्वेरी है जिसमें दुर्गेश गौरव राजू राम और श्याम ये डिस्टिंक्ट नेम ही आए हुए हैं यानी विशेष नेम आए हुए हैं यानी कि रिपीटेड नेम नहीं आए हुए हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर राम राजू दुर्गेश श्याम राम श्याम ये राम और श्याम दो दो बार रिपीट हुआ है तो ये नेम नहीं आए हुए हैं जो कि हमने क्वेरी में बनाए हैं तो यही फायदा है डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज करने का ठीक है